убакыттын ар кандай барабар аралыгында нерсе бирдей узундуктагы жолду басып өтсө анын кыймылын бир калыптагы кыймыл дейбиз эгерде траекториясы түз сызык болсо анда ал бир калыптагы түз сызыктуу кыймыл болот бул эрежени тажрыйбада көрөлү суу менен толгон вертикалдуу жайгашкан түтүккө белгилер коюлган белгилердин ортосундагы аралык бирдей убакытты байкап турчу метроном приборунун жардамы менен сүзгүч өткөн аралыкты байкайбыз нерсе убакыттын ар кандай барабар аралыгында бирдей которулуш жасады